那我们继续说开业仪式嘛，然后我们舞狮之后，对，我们需要一个主持，需要一个 MC 啊，老秦，MC 有老秦，我们只要一个吗？还是一男一男一女？一男一女最好了，有班长，那艺景呢？艺景觉得 MC 艺景，好，那他的专业了，啊，你也是专业的，对对对，他是从小就是主持人。 出出生就开始主持了，就 <laughs> 出生了。就是小的，时候主持一些节目，演你小时候啦这些。对对对，我忘了忘了忘了。对对对对。 <laughs> 我有照片有照片。Oh no！这么恐怖？有恐怖？ <laughs> 恐怖的？你你很漂亮。真的吗？我现在也是很漂亮的。姐姐声音都抖了，真的吗？我看看，哇，老死了那个样子，你现在老了，我觉得。 什么？誓言无声，那个少奶奶。你看，你演的是少奶。哦、哇！我第一部的内地电视剧。哦。你再叫告诉我一部名字叫什么？誓言无声。哦，誓言无声。嗯。我没有演过这部戏啊。不是，是哎，致命遗产。致命遗产，我说错，我说的是我另一部。啊！对对对，致命遗产。她是六三十年代的。哇，你就是致命女人，那是。 哎。 <laughs>